o ciclo renascer Valentes seguirão de novo Com vigor Cruzando o tempo e seus confins As histórias vão se encontrar E o destino irá revelar Forte luz a resplandecer Stand up, stand up Unius for episódio de hoje, Piccolo versus Android Ah, maldito céu está matando um monte de pessoas. Ei, tem alguém aí? Hum. Olha, tá é o Piccolo. Se vocês vieram atrás do João, saiba que ele não está aqui. Hum, mas você sabe onde ele tá, né? Sim, mas eu não irei falar. Eu acho que vou ter que tirar só força, viu? Hum, então vamos batalhar, só que não aqui, não é muito apropriado. Então aonde? Tem uma ilha aqui perto. Por mim tudo bem. Tá ok. Vocês e seus negócios. É. não é ali atrás não? É. Vai na frente que a gente tá indo. cá. Isso. Daqui. É. Esta mesmo. Tá. Você prefere aí? sei lá. Por mim, tanto faz. Uhum. Ah, então, vou montar aqui então. Hum. Tá bom. Preparado pra perder? Você que está. não vou perder pra você. Isso que veremos. Devia saber que eu tenho energia limitada qualquer coisa, né? Foda-se. Nossa! Você ficou mais forte do que antes. Como? <laughs> Hum. Eu sempre vou superar meus limites. Ah! Ah. Macanco sapo! Parece que você errou, viu? Ah. Toma isso. Parece que eu bloqueei. Mas cinco! Ha! tomar Senko. Maldito. Mas sem... Mas... Sem... Ha! Ah. Como ele tá me vencendo. Ah. Fecha o Vintiano. Agora eu quero ver você vencer. Pode tacar de novo. Ah. Quando você estiver pronto. Ha. Parece. Não. Ah droga. esqueceu. Eu tenho energia limitada, eu sou um androide. Você. Você tem o mesmo poder que eu. Inseto! Ah. Macanco! Se vem me atacar, eu vou aí. Ah. Ainda não vai dizer onde que tá o João? Não. Vou ter que te matar. Se vocês são tão poderosos, não conseguem rastrear um simples humano... A gente não Sayajin, Vocês são fracos. Também eles conseguem sentir nossa energia. Ah, vou mostrar minha verda meu verdadeiro poder. Ah. Ah. Aquele botão forte. É o meu poder liberado. Como é isso? Ah! Ei! Black, foda-se. Macaco sapo. Ah, agora você vai ver. Quase. Ah. Ah. Masenko! Ah! Que pariu! Queria com tanta facilidade! Ah. Eu vou de novo. Ah. Macinco! Ah! ah! De novo, ah não. Ah. Oh. Não vai me aceitar. Quebrei sua capa. Acabou, acabou. é bem forte. Diferente de qualquer outro. Mas mesmo assim, ele vai ser limitada. Eu já disse. Eu vou te segurar até que alguém sinta nosso poderzinho aqui por exemplo. Ai, estão fazendo o que? Por acaso estão treinando? É. Você adivinhou tudo. Deixa eu brincar não, foda-se. Porra! O último trago era assim. Todo o meu poder. Mano, dá like no vídeo, se inscreve, compartilha pra todo mundo. Porque, véi, eu tô voltando com o DBC. Vai ser difícil gravar pra desgraça, porque eu vou precisar de mais pessoas. E o Luiz, que é, é um corno vagabundo, nunca ficou online no Skype. E é isso aí mesmo. Ah, voltando pro vídeo e que é... Foda-se. Tá pronto? Será mesmo grande coisa? E vou te mostrar no meu melhor ataque. Hum. Vamos ver se você irá conseguir. Ah. Essa é a minha técnica mais masterizada. Vamos ver quem é o mais poderoso. Tá pronto? Não. Agora sim. Taca então aí. Tá com você, Oxi. Tá com você primeiro. Não, tá com você primeiro. Tá bom? Ah! Ele tá vencendo. Ah, tome isso. Tome isso. Ah! Ultra Masenko! Ah. Dele. Toma isso! Ah! Tá pronto. Ah! Ah! Este ah! é o poder mais forte. É, se não tá vencendo, nós estamos empatados. Ah! Agora sim eu vou te derrotar. disco demoníaco. Ah. <laughs> ah. Mas que. O que é o céu? Quem é esse, esse bicho feio aí? Ele é um. um ele tá atrapalhando nossa luta. Ah, droga, ele veio absorver você. O quê? Ele veio absorver você. O plano dele é absorver todos os androides para ficar na sua forma perfeita. <laughs> é, até parece um cara desse me absorver. Eu Droga. Vou... Para mesmo. Ah, toma isso! Eita, até começou a chover aqui, mas Ué, deixa eu ver. Ué. Cadê? E aí, céu? Cadê você? Não ia me absorver? Aparece aqui pra eu acabar com você. Hã?